Cuestiono se é o tempo monocorde o que a acocha ao misterio. El que nos está escribindo bebendo, por que non suicidármonos? Pois non saberíamos utilizalo, o desencanto para vendela esta día. Solicito que o vento me espante como ao verbo de a palabra, que a palabra e o verbo me espanten como ao vento.